sepantasnya lah pada hari ini Eta Mami mengucapkan selamat hari ulang tahun semoga panjang umur biar lebih ganteng lagi <laughs> murah rezeki cepet jodohnya oke okay? kan jodohnya aku jodohnya siapa mami juga nggak tahu oh singgah semuanya mau Tuhan <laughs> terus mami nggak bisa kasih oleh-oleh bisa kasih hadiah, yang penting doa menyertaimu. Hey. ini baik. <laughs> Dadah.